Канал Докчейн представляет. Всем привет, с вами Морф, и это канал Докчейн и новая рубрика «Халявные игры». Почему я начинаю эту рубрику? Потому что всем хочется получить заветную ту или иную игру, но просто-напросто жалко или же не хватает денег. Тем самым эта рубрика специально для вас. Итак, поехали. Просто без воды, и без всякой путаницы начнем. Первым делом рассмотрим сборник Borderlands Connectome Collection, сборник, который определенно должен быть у каждого. Вам хочется пострелять, захватить заветную добычу, исследовать безумный мир Пандоры, смотреть новые пейзажи? Все это есть в Borderlands 2. В сборник вошли самые полные версии двух самых безумных игр из цикла Обыскателя Хранилищ Borderlands 2 и Borderlands Pre-Sequel. Не упусти возможность узнать полную историю красавчика Джека с не самого скромного начала и до грандиозного финала – Данная возможность нам подарит Epic Game Store. Впрочем, пресиквел не вызывает такие негативные эмоции, как раньше, сейчас это часть внушительного комплекта, нежели явная попытка нажиться на фанатах. К тому же, Borderlands Handsome Collection присутствуют все DLC к обеим играм, в том числе по два дополнительных играбельных персонажа. Итого, в каждом проекте есть 6 охотников на выбор. Вторая часть без сомнения является лучшей, на сегодняшний день игрой сериала с колоритными персонажами, потрясающими декорациями, будто завораживающие в лед просторы или городок в стиле Дикого Запада, уместными отсылками к классике и проработанными побочными заданиями, фундаментальная основа в виде килотон всевозможного оружия – бодро работано, а противники не напоминали скучных увольней. Такая высококачественная игра, да еще и с кооперативным прохождением, не имеет достойных аналогов. Ведь вы вместе со своими друзьями сможете совместно сыграть, как по локальной сети, так же и по интернету. Можно с друзьями захватывать сокровища, вскрывать хранилища, и все это находится в данной сборке. Поэтому поторопись забрать его до 4 июня, ах да. Доступ к игре дается навсегда. Для получения сборника вам необходимо перейти по ссылке в описании, авторизоваться на сайте Epic Game, далее нажать на кнопку «Получить», после нажатия на кнопку и оформления бесплатного загаза она появится в вашей библиотеке навсегда. Теперь рассмотрим такую игру как Shadow of Bandit. Это хоррор-игра, созданная компанией Kineo Diz. Первый эпизод данной игры вышел 17 сентября 2019 года. Эта игра учит нас о том, что не стоит бояться смотреть даже в самые страшные уголки наших комнат. Она повествует о разбойном бандите. Берегитесь, дети годами спешили к телевизору, чтобы погрузиться в мир марионеток с Shadow Bandit Show, в котором красочные герои показывали живое представление перед восторженными ребятишками. Внезапно шоу бесцеремонно закрыли, а студию реквизиты и куклы остались брошены на произвол судьбы. Но теперь Soul снова вернулась на сцену, и вы оказались в самом центре событий. Это игра в жанре стелс-хоррор с видом сверху от создателей Бенди. В роли бандита вы будете исследовать полуразрушенные декорации, некогда процветавшие разбойные долины. Постарайтесь не лишиться головы или веревочек, прокрадываясь мимо наводящих ужас противников и местных обитателей, готовых помочь вам. Вступайте в бой только когда нет другого выбора. Не бойтесь исследовать самые жуткие и мрачные уголки, ведь иногда даже малейшие подсказки помогают найти ответ на главный вопрос, кто же на самом деле дергает за веревочки. Игру можно бесплатно добавить в библиотеку Steam, главное только перейти по ссылке, которая находится в описании под видео. На очереди у нас игра Airport Madness World Edition. Это игра в жанре симулятора и стратегия, разрабатываемая Big Fat Simulation – Стилистика в игре, к сожалению, не определена, а выделить особенности можно следующие. Приключенческая игра, симулятор, казуальная игра, стратегия для одного игрока. В данной игре вы будете обеспечивать безопасность прибывающих и вылетающих самолетов от столкновений, при этом ненужных задержек. В этой игре вы будете работать в самых сложных аэропортах мира. Голоса пилотов, людей, экран радара, 12 различных аэропортов реального мира – а также потрясающий саундтрек делает эту игру обязательной для всех, кто любит авиацию. Не будем останавливаться на описании этой игры, просто получай игру. Скачивайте ее и управляйте аэропортами, где вас ждут трудности, которые, я уверен, вы преодолеете. Итак, как скачать игру? Переходим по ссылке в описании, авторизовываемся на сайте Indiegogo, после чего нажимаем на кнопку Add to Your Library, что в переводе обозначает добавить игру в библиотеку и на этом все, игра ваша. С вами был Морф, ставь лайк, подписывайся на канал DocChain, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. До свидос!